Good morning, sì, eh, qui sono le 11, eh, 11 esattamente, e diciamo, eh, sì, eh, come dico in questi casi, non una mattinata prestissima, mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente David Lynch. It's March 28, 2022 and it's Monday in Naples. 59 Fahrenheit and 15 Celsius and this means that mm, is that day really really really really soft track in this days in this period even if not proprio quella giornata era proprio proprio proprio soft ma comunque soft è comunque leggera, sono comunque gradi primaverili. Um, sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, non so se lo faccio, ma nel caso è sempre separato da questo, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. I think that this afternoon the temperature potrebbe scendere di qualche grado, ma non sono sicuro, io penso si mantenga on the same level, but vedremo, non siamo dei magni su questo, but the important thing in the negative point is that with this atmosphere we surely aren't going to be enjoying Those Beautiful Blue Skies, Golden Sunshine, a meno salvo miracoli. Eh, vedremo, io non credo che comunque ci sarà, mh, mm, cambierà meglio il tempo, ma vedremo. Per, cu per cui, said this, so from the mythical window with the colored curtain, certo non sublime ma nemmeno bruttissima, comunque ringraziamo sempre l'inquadratura e la luce oltre ai colori stessi della tenda che la rendono comunque un po' più bella and it's a green roller shooter behind me on the top, not visible and in fact in the shot And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Eva, a great day in molto people, follow the channel, riporsi, un saluto davvero a tutti, ci vediamo al video tuts nel caso lo faccio o domani.